Feelings of fire. This is the background I've been using for the past 11 years, maybe, yeah. And of course, before I begin, this uh, show is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. I desire to be satirical, humorous and funny. Think of me as a living, breathing cartoon. None of the words spoken in this show had to be taken too seriously to be true, and you must verify Things heard in this show from an existing and respectable source to be true. The writers and anchors of this show plead insanity such thus cannot be held responsible. If some words are just too spicy or hurting to you, you may not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance is strongly advised. So without much ado, हम करते हैं इस शो को शुरू इस गाने के साथ shake it. Just listen to Shake It Show. The Shake It Show. Shake It Show. Anyways मैं ज़रा उर्दू में भी बात कर सकता हूँ और बिल्कुल करता हूँ और मेरी उर्दू भी बहुत अच्छी है मगर मैंने कहा खाब हूँ गर्दिश चश्मे मस्त से उसने कहा रक्स कर सारा जहां खराब है All right, my good friends, welcome back from the break. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. आपको पता है कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे something speaking friends خدای همین که حال دوستانم خوب باشه و لبخند شادبانشان باشد و من کافیه در آن لحظات زیبا و نایاب آنها را به آغوش مهربانت می سپارم و بهترین هدیه سلامتی را برایشان آرزومندم एलाहियामी अच्छा शो के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी करना अच्छी बात होती होती है और इससे काफ़ी रहनुमाई रहनुमाई बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छी बात अगर पता लगे हमें चाहिए कि हम दूसरे से उसका जिक्र जरूर करें बहुत शदीद ख्वाहिश और खलूस से मांगने के बाद भी अगर आप महरूम रह जाएं तो इस महरूमी को अपनी ज़ात पे बोझ और दिल का रोग मत बनाएं और ये बात याद रखें और ये बात याद रखें कि वो अल्लाह जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है और क्या नहीं अल्लाह आपको जिंदगी में आपके इतना के कल के ऐसे दिए रोशन कर दे के जिनकी रोशनी कभी मध्यम न हो आमीन जब हमारी गेस्ट तशरीफ लाने वाली है तो उसके साथ फिर बातें होंगी Don't be shaking. Just listen to Shaky Shaky Shaky Shaky Shaky